لا تظن أن دراكولا مجرد حالة فردية بل إنه ظاهرة فلا تظن أنك تحتاج إلى خوازيق وكؤوس خمر غرقت بالدماء لتكون مثله بل إنك قد تكون عبدا محكوما من عنقك وتكون أكثر سوءا من دراكولا نفسه لمجرد أنك تمكنت من أعناق موثوقة حتى